Polon Malgos. Inala-se a fúria infame do corpulento poilão, rasgando o chão numa visceral penetração das longas raízes pela profundeza do útero do sol, quente e úmido, vibrando o tronco laminado, tudo à volta treme, calafria o terreno, do pó no ar se geme Cheira a pólen. Cheira a pólen. Aqui e além. Inspira-se a poeira. Escuta-se aqui e ali. Santinho, santinho, santinho, santinho, santinho, santinho.